course. Don't worry. It's going the best hospital for the window. Memorial. Best hospital. Добре, якщо я прометаю вперед. Бо мені дуже б не бажано було цю штуку зновити. А я можу її ще раз зараз активувати. Є, вона вже активується. Добре. Значить, все до самого самого початку. Так, її вперед трошки. Трошки забагато. Починаємо з чого там. Значить це не добре, так. Це цей круг прокручує. Значить, о, о, зараз буде. Треба поміняти по-любому цю штуку. Є, є, ну, міняй. Ні, щось забагато. Є, є, так, є. Пішло. Я дуже надіюсь, що в мене включиться фіксатор руки в кінці. Так, стіл теж в будь-якому случаї підсовується. Перше. Є. Тепер. Тепер це це вроді не трогаємо. Це не трогаємо. О, стоп, назад. Тіл вроді треба було посунути, але вже. Уперед! Є, давай, переключайся. Пинь. Далі. Це все дуже добре. Во-во-во-во. Ні, то мені теж ще не треба. Мені... Ні, це теж все не добре. Значить, повністю назад. Оце все, тепер є. Меняем стил. Стил меняем. Е. Меняем всю штуку и копикая. Поменял. Готово. Теперь меняем руку. Це, це в принципе, вона помре, якщо ми то поміняємо. Стоп, стоп, стоп, щось було з маскою вроді зв'язано. Є. Є. А чого того разу цього не було? Може я херово прокручував? Є і... Супер. Too soon for an autopsy. Давай, давай, лиш би рука відщолкнулась. Давай. Є, це то, що мені треба. О, тепер, походу, все має бути. так, як має бути. Що? Що ти хотів, кажи? Їди? Тігрік. Їди я тобі вже давав, тобі її багато не можна їсти. Нема, все, хватає. Ти їв, їж обичну їду, цей корм до сраки. Ні, ти мені не розказуй. Обичний корм, тобто обичну їду їж, а цей корм хватає. Ти вже його так наївся, що вже стає. Memorial Flections. Супер. Давай. Е, і що? Короче, щось я не то наробив. Тоді... Тоді стіл я не підсовую. Нахер. Маска є. А може наоборот я стіл підсовую. Є, а чого вона вже звідси відкривається? Добре, якщо я це не трогаю. Стоп. Щось, коротше, мені це все дуже не подобається. Я далі дуже сильно отут туплю. Давай, ще раз спробуй. Відкривай. Є. Давай. Що означає? Постарайтесь, щоб Девід розозлився. Everything will be щоб він розозлився і тою рукою почав махати. Добре, тоді все потім назад повністю. Раз, раз, раз, нафіг. Вертайся. А, значить там все я зробив правильно. Все, значить, все супер. Тепер стіл стіл пересовується заново. Вертаємо назад все. Є. Супер. Значить, половину я вже зробив. Значить, все нормально. This is for you, David. Тепер перше, що попадає на очі, я активую. This memorial transfusion has a good chance of your husband, Mrs. Sadova, shared memory extremely positive act on patients. Давай, давай. Клацай свої Android додатки. The syndrome that your husband Вперед. Я вже не можу палець вже болить крутити. Excessive memorial acute dependency on external trigger. Husband suffers classic excessive memory dependence on hearing the mo- The saturation from classic excessive memorial deletions, acute dependency on mnemonic. Так, що можна було поміняти? Стоп, ще раз вперед. Triggers. Меняем. Е. Супер. Дальше. Стил, стил по-любому. Sure, sure. Стіл треба підсунути. Давай. Супер. От тепер все нормально. Далі. Я щось думаю, що стіл має бути пересунутий. Це... Давай. Пробуй. Що там далі? ease his, his receptivity to the transfusion. Та що це я не можу попасти? Нарешті. Тепер вроді він має бути злий. Стоп, я пропустив. Я пропустив. Руку чись не можна відщолкнути. Я надіюсь, що... Добре, що далі. Стоп, що тільки що було. Є. The flies eat me! The flies hate, hate, make me! Є, відщолк. Є. Нарешті. How is this possible? Take my eyes! degenerate! Die! От. От і все. Нарешті. Фу. От все, нарешті, а то я вже чесно вже не витримував це. Тут вже аж надоїдати почало. що ми змінили. I'm. I'm not here to take you in. Do you still plan to take down Memorize? Yes. Понятно. Тепер вона теж ненавидить цю Then we share компанію. the same enemy. Вот это поворот! Как все удачно случилось для Well, всех. there's a turnaround. I mean, a happy turn up. For everyone. I know Olga has her own reasons. Actually, just the one reason. The great Olga Sadova siding with the errorist revolution. Must <sighs> be something in the water. Last time I took you in, you were young and quick on your feet. Just because you're not on my list. doesn't <laughs> Дивися, make us взяла break бутилку ties. викинь, от сволоч. Don't sweat it. I'll cancel the romantic weekend for two. But Nilin has a rendezvous with high society. Зараз все буде нормально, двойку татуху баба має. If you got any ideas. Oh, I got better than ideas. А, це це квадрокоптер, я помню. That's the Nilan I know. A magician. Столи здуває, а їх ні. Серйозні чуваки. І чувішки. Стілець упав, все, бізнес розрушений. Біда страшна. Thanks. Tommy, truly. Щось той шрам на роті в неї щось мені намікає на якісь нехороші вещі, що там щось не поміщалось і трошечки роздерлось. Ну, будемо без цих пошлостей. Все, мені нарешті дадуть побігати в цій грі.